Раз, два, три. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 25-ci Hava Desant Briqadasının döyüşçüləri işğalçı Rus ordusunun 12 hərbçisini əsir götürüb. Əksəriyyəti Belqrad vilayətindən olan əsirlər dizi üstə dayanaraq eşq olsun Ukraynaya şüarı səsləndirib və Putini təhqir ediblər. Откуда? Белгород. Белгород. Белгород. Белгородская область. Владимир. Владимир. Белгород. Ви, блядь, область. живі. Белгородская область. Белгородская область. А там мы Белгородская вашем. область. 12 человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Раз, два, три. Слава Украине, Путин. Молодцы.